اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد تشرى في بدر في الكون أشرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد تكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام Saben malam Jumat Ahli kubur Mulih nang omang Perlu njaluk dungo Wacan Quran Najan sakalimang Lamun ora dikirimi Banjur balik brebes milik bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saben malam jumat ahli kubur mulai nang perlu jaluk tunggu وسلم صلاة بالسلام المبين للنكضة التعيين تعيني يا غرامي صلاة صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أسلم تقويني من عدي كن فيكن يا غرامي نبي كان من كن فيكن يا غرامي العذاب على يا زين sona do صلى الله عليه وعلينا قربان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ناما فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين ادعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه حضرت بتوفيق الله سيدة مريم